Ich heiße Eberhard Lenz und bin der Gründer von Ongo. Als Architekt wollte ich einfach nur gesund sitzen, konnte allerdings nichts finden, das auch gut aussieht. Deshalb habe ich den für mich perfekten Hocker einfach selbst entwickelt. Aktuelle Studien zeigen, dass die rechtwinklige, gekrümmte Sitzhaltung und mangelnde Bewegung zu Haltungsschäden und Rückenbeschwerden führen, ja sogar das Leben verkürzen können. Die Lösung ist relativ einfach. Durch eine geöffnete Sitzhaltung und Bewegung beim Sitzen, was dynamisches, aktives Sitzen genannt wird. Aktives Sitzen führt zu Stärkung und Aufbau des muskulären Halteapparates. Dadurch wird die Haltung verbessert und die Wirbelsäule stabilisiert. Die verbesserte Haltung schafft wieder Platz für die inneren Organe, Sie macht das Zwerchfell frei und führt zu optimaler Atmung. Aktive Sitzen fördert die Durchblutung und damit die geistige Leistungsfähigkeit. Eine Studie der Kaiser-Karl-Klinik in Bonn belegt bereits nach vierwöchiger Nutzung des Ongo eine gesteigerte Mobilität. Die richtige Höhe wird bei dem Ongo mit Hilfe der Auslösefläche unter dem Sitz eingestellt. Ideal ist ein geöffneter Winkel zwischen dem Körper und den Oberschenkeln, wobei die Füße etwa schulterbreit fest auf dem Boden stehen. Die ideale Sitzposition auf dem Ungo ist so, dass das Becken nach vorne geneigt ist. Dadurch wird die natürliche S-Kurve der Wirbelsäule unterstützt. Der Boden des Ongos ist gewölbt und erlaubt somit alle Bewegungen. Durch links und rechts neigen oder im Kreise drehen wird der Stoffwechsel in den Bandscheiben angeregt Dadurch wird deren Elastizität und Lebensdauer erhalten. Der Ongo ist das erste Möbel der Welt mit akustischem Feedback. Klipsen Sie eine der drei mitgelieferten Kugeln in die Kugelbahn und bringen Sie sie gleichmäßig zum Rollen. Fangen Sie mit der Stahlkugel an und erhöhen Sie die Schwierigkeit, indem Sie die Glas- oder Gummikugel verwenden. Durch den Überzug der Standfläche mit weichem Kunststoff können Sie den Ongo auf jedem Bodenbelag auch Parkett verwenden. Der Ongo Classic ist in zwei Höhenvarianten erhältlich. Regular für eine Sitzhöhe bis 64 cm und Tall bis 77 cm. Damit ist die hohe Ausführung insbesondere auch für die Benutzung in Verbindung mit Stehtischen hervorragend geeignet. Der Körper des Ongo Classic ist in Schwarz und Weiß, die Kugelbahn in Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Als Bezugsoptionen gibt es ein hochwertiges Mikrofasergestrick in zwölf verschiedenen Farben. Außerdem bieten wir als Kunstleder Sky Nature Base aus 80% nachwachsenden Rohstoffen und echtes Leder in verschiedenen Farben an. Dadurch ergeben sich derzeit 336 Farb- und Materialkombinationen für den Onco Classic. Beim Mikrofasergestrick ist der Bezug abnehmbar und Sie können ihn ganz einfach in der Maschine waschen. Hierzu müssen Sie lediglich den Haltering unter dem Sitz abschrauben. Mit weniger als 6 Kilogramm ist der Ongo Classic ein echtes Leichtgewicht und durch die Griffkante unter dem Sitz lässt er sich bequem tragen. Sein geringes Gewicht verdankt der Ongo der Verwendung strapazierfähiger Kunststoffe. Diese tragen wesentlich zu seiner Nachhaltigkeit bei, sodass er zu 95% Prozent recycelbar ist. Der Ongo wird in Deutschland hergestellt und wir geben eine Garantie von drei Jahren. In der Zwischenzeit sitzen viele Menschen auf dem Ongo den ganzen Tag. Am Anfang kann es sein, dass sie etwas Muskelkater haben. Wenn sie das eine Woche aushalten, dann haben sie es geschafft.